मसूरी में पद्मश्री पद्म भूषण विश्व विख्यात लेखक कृष्ण वॉर्न रसिकल वॉर्स का 89 वे जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया मसूरी मॉल रोड पर स्थित कैप्रिस बुक डिपो पर आयोजित कार्यक्रम में रस्किन बॉन्ड ने अपने प्रशंसकों के साथ केक काट कर अपना जन्मदिन को मनाया इस मौके पर सभी प्रशंसकों ने उनके जन्मदिन की उनकी बधाई दी और उसकी लंबी उम्र की कामना की इस मौके पर उनकी किताब all time favourite nature stories किताब का विमोचन भी किया गया तो वही रस्किन बॉन्ड ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उनके जीवन का एक साल और कम हो गया है उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है कि वह मसूरी में रह रहे हैं पिछले पचास सालों से वह अपने प्रशंसकों के लिए कई किताबें लिख चुके हैं और उन्होंने कहा है कि मसूरी के स्वच्छ वातावरण और खूबसूरत पर्यावरण के कारण है वह इतने दिन तक जिंदा है thank you one more birthday and one year older and it's I am very lucky that I think otherwise I wouldn't have lived so long at least uh, we have a, a, a good climate uh, and uh, keeps helps to keep you fit. And I've done most of my writing here, stories, books, uh, or, over the years, over 50 years that I've been here. So it's been a wonderful experience. Thank you, and uh, I hope to do a few more uh, books and and enjoy my life here. I did write quite a lot because I was at home. We couldn't go out. So I read a lot of books. I wrote